which are a set of independent questions talking about the text. These are the questions given in your book. Very interesting questions, need thorough answer, thorough understanding to answer them properly. The question is, scientific intervention is necessary to unearth buried mysteries. Buried मतलब दफनाए हुए दफन हुए मिस्ट्रीज मतलब अजूबा एंड साइंटिफिक इंटरवेंशन इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप वैज्ञानिक हस्तक्षेप दफनाए शरीर को जानने के लिए उसके रहस्यों को जानने के लिए पर्दाफाश करने के लिए ज़रूरी है वैज्ञानिक तरीका yes of course how you have to answer that that yes scientific intervention makes it rational logical, works with reason, and so on and so forth. With advancement of science, absolute correct evidences are brought out with no doubts on what is coming out of those evidences. And so scientific, um, you know, advancement or scientific uh, intervention is very necessary to reach most correct answer to any query related to the past or for any for that matter for anything. The second question is also related to somewhat related to the first one related to scientific uh, significance of science. The question is advanced technology gives us conclusive evidence of past events. Advance technology gives us conclusive evidence जो आधुनिक तकनीक है भूतकाल की घटनाओं का निर्णायक साक्ष्य बनती हैं बनाने में मदद करती हैं वैज्ञानिक तकनीकें I think we all agree with that but what are the what are the reason that we must write to support this view ऐसे क्या बिंदु हैं जो इस तथ्य को सपोर्ट करेंगे पहला So X-ray revealed some startling fact. Under the resin that lay his chest, his breastbone and from ribs, missing, that was X-ray. So X-ray ne humko bataya ki ye kuch miss ho raha hai. And this surprising finding about Tut's body was a conclusive evidence of the past event in case of his breastbone and in case of his uh, ribs missing, some of the ribs missing. The reason might be war, injury, some kind of operation, some kind of mysterious disease that, we, that must have eaten up these parts of the body, whatever be the reason. But it was scientific advancement that showed us, that revealed the absence of these ribs, absence of some parts of the body. Pharaoh might have been fatally injured by enemies, either in war or in ambush. CT scan images, they also gave us clear picture of hand, several views of rib cage, transection of skull, head and whatnot. They gave us conclusive evidence of events natural or man-made. And so advanced technology gives us conclusive evidence without doubt. Question 3. Traditions, rituals and funerary practice. Traditions मतलब परंपराएं, पारस्परिक रीति रिवाज परंपराएं रिचुअल्स माने रीति रिवाज परंपराएं रीति रिवाज और फ्यूनरी प्रैक्टिस मतलब क्या होता है अंत्येष्ट अंत्येष्टि क्रिया जिसे हम बोलते हैं it must be respected do you agree it's a debate do you agree that we must respect traditions rituals and funerary practice or we partly agree not fully or we don't agree at all So there can be opinion for and against. पक्ष और विपक्ष में इसमें वाद विवाद हो सकता है some points in favor of the point is that yes, we must respect the traditions and rituals because they come from the past, from our predecessors. Those who are powerful enough, they, they, they, they force it on the successive generations to follow these traditions and practices. Such periods are taken as, but those who are powerful, they also change these traditions. For example, Pharaoh IV changed it, changed the god, changed the, broken the temples and all that. And that's why it is called a very strange period. And a strange thing happened. So, maybe because he did not respect the past rituals, the past practices, the dynasty came to an early end. Maybe because he did not follow the funerary practices of the dynasty of the ancient Egypt, the successive rulers died in a very short span and the dynasty comes to an end. So that proves that yes, we must respect our tradition. Funeral treasures must become the royal collection, otherwise um, thieves might damage them, shatter them. There can be argument against it also. If you don't agree, write in your own words. If you feel, you know, we must not respect traditions. Traditions bind us with the past with no gain. Tradition एक बंधन हो जाता है जिससे कुछ फ़ायदा नहीं है एक चेन है यदि आपको ऐसा लगता है then write your views in support of this statement और against this statement in English try to write it out in English question four it is related to life after death we see many examples here that confirm that the people those days believed in life after death, that there exists some kind of life even after death of the body. How do we believe that? How did we come to this conclusion? What are the evidences? Well, that is the question. The answer is, Tut's time the royal family members used to be very wealthy, so wealthy that everything was of gold. They thought or even hoped that they could take this wealth with them at death, after death. उनका विश्वास था कैसे लगता है विश्वास था because King Tut for his journey to death afterlife was provided with huge amount of golden material with pure glittering gold items like precious collars, engraved necklaces, bracelets, rings, amulets, ceremonial dress, apron, what they call as apron, I explained to you, sandals, sheets of sheets for fingers, and for toes that covering that would cover all the fingers of golden material and what not. And all these were kept inside the coffin. Even the coffin was of gold and the mask too was of pure gold, glittering gold. Why all this with gold? Maybe because they believed that there exists life after death and these things will be required in the next life. That is why probably they did all. The Egyptians, royals, the kings, they thought that they could not carry gilded treasure with them at the time of death, but they would want it in their afterlife also. ले जा तो नहीं सकते अपने साथ साथ लेकिन डेथ के बाद की जो लाइफ है उसमें ज़रूरत पड़ेगी गिल्डेड मतलब मुलम्मा लगा हुआ लेप लगा हुआ So this confirms the, the scene in the tomb that was dug out coffin that confirmed their firm belief in life after death. And now we come to question number five. What was the question number five about? Question number 5 is about uh, change of name by Tut. The young king who comes to the throne at the age of 11 changes his name only to rule for another 9 years and then die mysteriously. It is still not known how he died off. So why did he change his name? What could be the reason? So the answer is, before Tut comes to the throne, there had passed the strangest period you remember ek bada vichitra kal tut ke aane ke pehle egypt ke logon ne dekha tha rajaon ka pharaoh amenhotep 4 promoted the worship of Aten, the sun disk, and changed his name to Aten Khaten, the servant of Aten. ye फारो फोर्थ ने किया था and he attacked the previous main god Amun, shattered his images, destroyed them all, clubbed them with hammers, and closed these temples. That means the very religious ideas and concepts were changed by fourth Pharaoh. And not only he changed his religion, he, not religion, he changed his God, He changed his belief, but he also saw to it that the previous God and previous beliefs are destroyed. And this was a very strange thing happening. At the same time, he changed the capital also, his name also. And that is the reason author calls it a very strange thing. After his death, another ruler comes for a very short time Till now, all the rulers were great. But with this strange thing happening, the first impact noted was short period of the next king. And they blamed it to the religious upheavals, धार्मिक जो उठापटक हुई थी उसका परिणाम शायद रहा होगा कि अगले राजा का काल बहुत थोड़ा रहा very short time and died uh, without leaving any mark. This was something that had not happened in that dynasty which ruled for hundreds of years. But it happened for the first time, maybe because they had antagonized, they had annoyed, they had made their god goddesses unhappy. And so the next ruler was a short time. But Tutan Khaten comes to the throne, who is known as, in short, Tut. Now, Tut comes to the throne. King Tut is widely known today. The first name was Tutankhaten. Now, what he did? He again brought back the old religious practices, old gods and goddesses, old temples that were destroyed and damaged, he restored them back. In other words, Tut started restoration, punar का कार्य उसने किया धार्मिक मामलों में not only that he change his name to Tutankhamun living image of Amun उसका अनुवाद जो होता है अंग्रेजी में लिविंग इमेज अमन की का प्रतिबिंब जीव जीता जागता प्रतिबिंब ये उसने अपने को नाम दिया Though he ruled for only nine years and died unexpectedly, but then he did succeed in bringing these changes. And so that's the reason why his name is uh, changed from Tutankhaten to Tutankhamen by himself, because he believed in the major god that existed prior to Pharaoh 4. During the time of Pharaoh 3, the main god was sun disk. And so he brought its majesty, its glory back to where it was earlier. Having done the text, including its translation, having understood the whole story, having understood the truths, history, his importance, scientific advancement and its importance in the understanding of history. And last, having done the question answer related to this chapter, we come to the last part of it. And that is few more difficult words. I've already covered a lot of difficult words, but the understanding of those words was in context to what we studied. In context to हर अंग्रेजी शब्द के जैसे हिंदी शब्दों के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ होते हैं ऐसे ही अंग्रेजी शब्दों के भी अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ हैं इस संदर्भ में इस चैप्टर के संदर्भ में यहाँ पे दिए हुए वाक्यों के संदर्भ में उन शब्दों के क्या अर्थ थे ये मैं आपको बताते चला हूँ but there are still few word which we should know and may be out of context also which can have more than one usages so let's do few words about fifteen of them first to lay to rest to lay to rest मतलब कब्र में लिटा दिया जाना दफना दिया जाना lay laid laid I told you rest मतलब आराम पूरे आराम के लिए उसको लिटा दिया जाना अर्थात स्वर्गस्थ हो जाना दफना दिया जाना उसे कहते हैं लेड टू रेस्ट दफनाने की क्रिया को कहते हैं laid to rest right next to speculate I speculate that so and so will not come today he may not come at all to speculate मतलब अंदाज लगाना टू स्पेक्यूलेट मतलब गैस करना to guess I speculate that the price of petrol will go up further in the next five days मैं अंदाज लगाता हूँ कि पेट्रोल की कीमत अगले पाँच दिन में और बढ़ेगी ब्लेसिंग्स आशीर्वाद ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद और आशीर्वाद का उल्टा अभिशाप कोई आशीर्वाद देता है कोई अभिशाप देता है शाप देता है what is that called evil blessings evil माने बुरा तो ईविल ब्लेसिंग मतलब अभिशाप एंड ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद because it's a day to day word I am talking about this particular word next next word that we talk about is hastily haste मतलब क्या होता है जल्दबाजी करना never be in haste hasty effort go waste जल्दबाजी में किए गए काम व्यर्थ होते हैं हेस्टी एफर्ट गो वेस्ट जल्दबाजी में किए गए प्रयास व्यर्थ जाते हैं उसी से बना हेसिली हेसिली मतलब जल्दी में इन हरी जल्दी में कर देना in a hurry so never do any work hastily any work done in hastily will have counter effect जल्दबाजी में किए गए काम का उल्टा प्रभाव पड़ता है तो जल्दबाजी ना करें हेस्ट मेक्स वेस्ट कितने सारे इसके मुहावरे और हेस्ट मतलब जल्दी right H A S T E next word to ransack ये वर्ड कहां पे आया when the temples were ransacked by Pharaoh for the temples were destroyed ransack ransack करना मतलब लूट लेना लूट लेना उसे कहते हैं रैन सैक तो Mohammad Ghori came to India Muhammad Ghazni came to India. These rulers came from abroad. Nadir Shah came to India and they ransacked Delhi, destroyed all the temples, looted wealth from these temples. So to ransack मतलब हमला करके लूट लेना लूट लेना पूरा उसे कहते हैं रैन सैकिंग लेजेंड लेजेंड मतलब क्या होता है Amitabh Bachchan is a legend Yes? Someone who is a, a living legend, दंत कथा जो अपने जीवन काल में एक दंत कथा बन जाए वह लेजेंड कहलाता अमिताभ बच्चन के नाम से कितनी कहानियां बनती रहती सो लिविंग लेजेंड जीवंत दंत कथा so here Tut was a legend A legend actually means Dant Katha means an old story which is handed from one generation to another. पुरानी कहानी जो एक एक काल से दूसरे काल से तीसरे काल एक वंश से एक युग से दूसरे युग जलती जाती है और उस दौरान जब वो एक युग एक काल से दूसरे काल में जाती है तो उसमें कुछ नया मिर्च मसाला जुड़ जाता है उन कहानियों में वो और ज़्यादा रोचक बन जाती हैं तो उसे ऐसी कहानियों को लेजेंडरी लेजेंड कहते हैं ऐसी घटनाओं को लेजेंड कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को लेजेंड कहते हैं so Amitabh is a legend दंत कथा hanging for a long time hang मैने लटकाना hanging for a long time मतलब बहुत समय से जो लिंगर कर रहा था लिंगरिंग के लिए hanging for a long time होता है It was lingering for long. We have read that. To linger on. Don't linger on the problem I told you earlier. ये वाक्य मैंने पहले भी आपको बताया है कि don't linger on with the problem. समस्या को बढ़ाओ मत उसको लटकाओ मत समस्या का तुरंत निराकरण करो otherwise that problem will become your headache. So to linger on मतलब लटकाए रखना जारी रखना टालम टोल करते रहना veil V E I L veil मतलब कवर व्हील मतलब कवर व्हील भी बोलते हैं ढका हुआ कोई चीज़ जो ढके ढक जो ढक्कन का काम करे किसी चीज़ को कवर करने का काम करे उसे कहते हैं व्हील जब हम किसी से बात करते हैं और कुछ बात छुपानी होती है तो घुमा फिरा कर कुछ बात को बोल देते हैं जब हम साफ सीधी बात नहीं करना चाहते तो घुमा फिरा कर बोलते हैं तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं he spoke this point in a very veiled way बड़े वील्ड वे में बड़े उसको कवर करते हुए सच्चाई को कवर करते हुए उसने अपनी बात सामने रख दी तो व्हील मतलब कवरिंग टू तो स्कैन मतलब क्या होता है स्कैनर तो आप जानते हैं मोबाइल में स्कैन होता है स्कैन मतलब क्या होता है तो स्कैन का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छी तरह एग्जामिन करना बारीकी से किसी चीज़ का परीक्षण करना उसे कहते हैं स्कैनिंग और उसी से बना है प्रोब उससे नहीं बना है उसी दूसरा शब्द है प्रोब जो बड़ी गहराई से किसी की जांच करे probing eyes I told you he has a probing eyes उसके पास ऐसा ऐसी नज़र है कि वो समझता है कौन कैसा है कौन चोर है कौन ईमानदार है कौन बड़ी प्रोबिंग आईज बड़ी पैनी आंखें हैं उसकी और ऐसी स्कैन भी है so lingering scan probe etcetera to conceal मने छुपा के रखना छुपाना you have concealed some facts from me you have not revealed conceal का उल्टा होता है रिवील रिवील करना मतलब उजागर करना और कंसील करना मतलब छिपाना you have concealed some facts from me मेरे से कुछ सच्चाइयाँ तुमने छिपाई हैं which was revealed by my brother जो मेरे भाई द्वारा उजागर की गई आप दोनों में अंतर समझ गए कंसील और रिवील राइट डेकेड दस वर्ष के काल को कहते हैं decade in the next decade India is going to become the vishwa guru अगले दस वर्षों में भारत जो है वह विश्व गुरु बन जाएगा ऐसी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं नेक्स्ट डेकेड डेकेड मतलब टेन ईयर्स का काल सेंचुरी मतलब सौ वर्ष का काल नेक्स्ट इंटरवेनिंग इंटरवेनिंग मतलब बीच में इस बीच में in between during the intervening period between Pharaoh four and Tuth there came a king who live for very short period तो जो बीच का जो काल था फराव फोर और तुत के काल के बीच का जो संक्षिप्त काल था उस दौरान उस बीच में तो इंटरवीन करना मतलब क्या होता है किसी मामले में दखल करना don't intervene in my matter और इंटरवीनिंग मतलब बीच के समय में during the intervening period during the intervening time और इंटरवेंशन मतलब दखल करना दखल टू इंटरवीन मतलब दखल करना दखल देना एम आई राइट फैसिनेट करना आकर्षित करना that that his writing fascinated me उसकी जो लेखनी है उसने मेरा ध्यान आकर्षित कर दिया it's very fascinating to know the story of your growth तुम्हारे वार्धक्य की कहानी बड़ी रोचक है उसने मेरा ध्यान खींच लिया है तुम कैसे इतनी तकलीफ़ों से आगे बढ़कर एक बड़े आदमी बने हो इसने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया है it fascinates me F A S C I देखेंगे spelling F A S C I N A T to fascinate मतलब ध्यान आकर्षित करना ध्यान केंद्रित करना डिमाइस मौत death we are all saddened at the demise of our former teacher हम लोग सब बहुत दुखी हैं अपने भूतपूर्व शिक्षक की मृत्यु के कारण we are all saddened to be saddened मतलब दुखी होना डिमाइस मतलब मृत्यु we are all saddened at the demise of Mr. So and so. So, demise matlab mrityu. Next is rattle, short sound. तर तर तर तर तर तर ऐसी जो आवाज़ होती है उसे कहते हैं रैटलिंग जिसमें कुछ चीज़ टकरा रही हो बड़ी तेज़ी से बड़ा क्विक मूवमेंट हो रहा हो टकराहट की जो आवाज़ है टकराहट को रैटलिंग नहीं बोलते टकराहट से होने वाली जो आवाज है बड़ी तीव्र गति से होती है उसे कहते हैं rattling so something is rattling out there that is called short loud sound coming in quick succession rattling chisel I told you already छेनी मैंने बताया तो next word is beneath B E N E A T H beneath मतलब नीचे my copy is lying beneath the table अर्थात टेबल के नीचे रखी हुई है बीनीथ मींस नीचे एंड अब मींस ऊपर above the table and beneath the table he is hiding beneath the table तो बीनीथ माने नीचे एंड रिमेन्स टू रिमेन माने बचा होना if you have ten rupees you spend three rupees how much remains seven rupees कितना बचता है सात रुपए एक रिमेन तो वो हुआ दूसरा हुआ है अवशेष कुछ चीज़ बची होना शरीर के कुछ अंगों का बचना उसको भी उसे रिमेन्स कहते हैं the remains of his body were carried to Ganges river Ganges Pandit Jawaharlal Nehru wished that after his death his body is cremated and the remains of his body are strewn on the river Ganges Ganga नदी में उनके शरीर के अवशेष जो हैं राख के रूप में उसे फैला दिया जाए he is rather set that on all the rivers in the country Bharat की सब बड़ी नदियों में मेरे शरीर के अवशेषों अवशेष को की राख को जो राख के रूप में है उसे थोड़ा थोड़ा गिरा दिया जाए because I love my India so remains मतलब अवशेष रिमेन मना बचा हुआ I can not remain silent to what's happening around अब ये दूसरा अर्थ हो गया सामने जो हो रहा है उसको देखकर मैं चुप नहीं रह सकता I can not remain silent to what is happening around so this remain is a very important word remain quite चुप रहो रिमेन स्टैंडिंग खड़े रहो खड़े हो नहीं खड़े हो के लिए क्या बोलेंगे स्टैंड अप और खड़े रहो remain standing remain as you are जैसे हो वैसे ही रहो so with this now we have done the last part of this chapter which will help you in understanding the word better, better grasp over the content, with better grasp over the words, and better grasp over historical facts. I'm sure you must have liked this chapter and have understood the content in depth.